Ahí viene. mental no tienen ideas de, ah, cuando yo sea grande quiero ser finquero, como venimos en blanco, tener reales, tener un montón de gente